जब गोरी तिरछे नजरिया पागल हो जाए जब उसके कमरिया जब गोरी तिरछे नजरिया पागल हो जाए जब उसके कमरिया क्या बुहार गोरे गोरे काले दोनों joker joker joker Joker, Joker, Joker. Vikas बाबू विकास बाबू बाबू हमारी बाजार बस्ती बस्ती कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब Vikas hi tech Vikas hi tech Vikas hi tech हमारी बाजार बस्ती बस्ती बस्ती Vikas High Tech Basti Basti Tech Basti High Tech Basti High Tech Basti High Tech